Всем хаюшки! И на этот раз мы изучаем Proper Skins. Тут все предельно просто. Model to apply to – имя нашей Proper Model. Material to replace – первоначальный скин нашей модели. Ну, то, что по дефолту на нее натянуто. Скин. Тут можно выбрать до 14 возможных скинов. Вы сами выбираете, какой использовать из библиотеки текстур. Вот и весь урок. Смотрим на результаты и радуемся. Благодарю за внимание. Увидимся в новых уроках. А если вы хотите помочь проекту, поставьте лайк, подпишитесь или накиньте пару монеток автору уроков на чаек. Be мой my